C'est les qui mot m'ont été les lois. Et ça quand je suis arrivé, les petits se sont demandés ce qui se passe. Tellement les petits a beaucoup d'inspiration pour déranger. Venez les pour danser, Venez les pour bouger. Viens quand t'as bien à vous danser.